عسلامة اليوم باش نتكلموا على الفرق ما بين المسلم والإسلامي ساعة اللي حبيت نقوله اللي التسمية مسلم وإسلامي هي تسمية جديدة ظهرت ظهرت بعد سقوط الخلافة العثمانية بعد سقوط الخلافة العثمانية ظهرت ظاهرة ما يسمى بالحركات الإسلامية في الأول بدات دعوات ومن بعد بدأت تتنظم بشوية بشوية وظهرت الحركات الإسلامية ومن هنا بدأوا يظهروا الإسلاميين فظهرت التسمية إسلامي من أجل التفريق من بين الشخص اللي يحب عودة الخلافة الإسلامية والشخص اللي ميهموش إذا كي نسألوا شنو هو الفرق من بين إسلامي ومسلم الإسلامي هو شخص يطبق في الإسلام متاعه وفوق هذاك الكل يحب حكومة تفرض الإسلام على الناس الكل بينما المسلم إنسان عادي يمكن يطبق إسلامه يمكن ما يطبقش آه، يحب يعيش ونجم نقوله مسلم بالوراثة ولم ياخذ الإسلام كهوية تلقاه لا يصلي لا يصوم لا يعمل حتى شيء يقول لك أنا مسلم إذا هنا نتسائلوا شكون هو المسلم الحقيقي هل الإسلامي ولا المسلم غير بال... بالعقل فهمت و... وبالمعرفة نعرف اللي المسلم الحقيقي هو الإسلامي هذا واضح على خاطر القرآن واضح والحديث واضح القرآن يقول بكل صراحة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والقرآن يقول لك ما جاءكم به محمد فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا هذه أمور واضحة ما تحتاجش حتى فلسفة اللي المسلم الحقيقي هو الإسلامي أما اللي يقول روحه مسلم وميحبش حكومة إسلامية هذا نجم نسميوه أي حاجة أخرى إلا مسلم نجم نسميوه مسلم بالهوية مسلم بالتقاليد مسلم بأي حاجة أخرى ما نجموش نسميوه مسلم يطبق في القرآن والسنة نظن هذه الفكرة واضحة ونقول لكم بسلامة ومعاه فيديو آخر